Ah, è un Koli ki to men nan tobi fel nan ka asura kapon? Ay, patron men nan be tobi. Tika de nan. Zemble, ne yo fote ou nitoye la wak? Nan betos. Iye dara nitoye? Iye dara nitoye la, klaka dara fekse. Zemble, tele de fel wale wak? Nek men nan man mare la yo. Zemble, ki gouda mounan je? Mare mare. a dabijala marimari eh, la ni e ye m'i labɔ bamakɔ ko marimari lajɛ m'i labɔ bamakɔ ko asura wiriya sɛbɛ n'i tilala donc nɛnɛ fura de ye asura ye i vas-y mais ne ka baara i b'a kɛ de ne y'i labɔ bamakɔ k'i passe bɔ ka n'i bila min'i bila asura wulila yan dɛ na n'i bila yɔrɔ jɔsi de la n'i tɛ se ka n ka yɔrɔ jɔsi la tan kuma caman de bɛ kɛ ne mun jɛ ko ninnu na cogo tɛ kelen olu nana d'u ma sira fɛ ne nana avion dilan ni n cɛ. n'i kilala n ka teri ka faga dɛ. teri faga ni n kilala. n'i kilala n ka teri a ka faga. m'a faga. o ma fɔ k'i da ka gɛlɛn o m'o f'i ɲɛna bamakɔ. awɔ. zɛnbilɛ n'i b'i ko i bɛ soni ta i b'a mesure. zɛnbilɛ ɲɛ b'i la dɛ. walayi n b'a dɔn. ayiwa i t'an da dɔn ni mɔgɔ fɔra n kɔ i bɛ wuli. Una patrona che le fa, patrone le fa appena la Bismillah. Nanda mudrasula. Sen mi dewi? Patrona te la guanene ma la polini ma la tu le apa. Vedi tu le la sua. นิดไปนะก้อง